таком тонком, высоком, духовном и командном тоне. Дорогие наши участники этой сегодняшней выставки, и, пользуясь случаем возможности, хочу поздравить всех с Всемирным днем рукоделия. Я не знаю, отмечали ли мы ранее его когда или нет, и, име, и имеет ли границы вообще работа души. Потому что на самом деле то, что мы сейчас видим, это работа души, работа творческих людей. Она не имеет ни границ, ни пространства, ни времени, ничего не имеет. Она несет только самое высокое, духовное, самое красивое в нашей жизни. Иногда закрывая самые тяжелые моменты нашей жизни. Я скажу, что в нашем городе на сегодняшний день существует 5 внешкольных учреждений, 26 учреждений культуры, 65 студий и кружков, которые выполняют вот эту вот работу по обучению наших горловчан от мала до велика этому творчеству и передают мастерство из поколения в поколение. Спасибо им огромное. Когда действительно, когда действительно сложно, садишься Сама берешь кисть, что-то рисуешь, садишься и начинаешь вышивать бисером. Не умея этого делать вообще, как бы, ну, не обучаясь никаких кружках. Но наши кружки показывают себя на очень высоком уровне. И у нас есть два заслуженных да, народных, два народных коллектива, которые имеют знания вот, и мы ими гордимся. Мы гордимся теми, кто на сегодняшнее время присоединился к нашему творчеству. Очень интересная выставка э, кукол Мотана. Она несет в себе глубокие традиции. Создание оберега своими руками – это очень важно. В общем, я хочу всем пожелать крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемого жизненного источника сил. Вот для того, чтобы нести это дальше и передавать из поколения в поколение нашим малышам конечно же, мы в этот праздник хотим отметить всех наших таких творческих людей небольшими грамотами благодарностями. Благодарностью администрации города Горловка за популяризацию и пропаганду творческих возможностей жителей города, формирование нравственно-эстетической культуры молодого поколения и связи с Международным днем Шковро Светлана Анатольевна. Шевкова Валентина Николаевна. Хранцова Ольга Ивановна. Федотова Лариса Васильевна. Самохвалова Валентина Павловна. сапога. Славенкова Лариса Васильевна.

Самое прекрасное, что есть. Безбородова Марина Владимировна. Анастасия. Грызданова Галина Викторовна. Светлана Владимировна. Можно я нам надо встречаться не по праздникам, а как можно части. И как только наступит теплое время, мы снова возобновим свои выставки на нашем бульваре свой друг.